Ose publicase OpenSUSE LIP 15.2. Para celebralo, vou facer un vídeo de para ilustrar como se fai a instalación, que no caso de OpenSUSE sempre é bastante sinxela e non acostuma ter demasiados cambios entre unha e outra versión. Aquí temos a pantalla de instalación, primeiro cambiar a linguaxe, Normalmente o instalador en galego non acostuma a estar con todas as, as con todo o texto traducido ao galego, eh, podería haber eh, palabras ou frases en, en inglés. Así que algúns poden preferir instalar o español, pero eu farei no en galego de tolas de todos os xeitos. Basta con seleccionar, con F2, seleccionamos, podríamos eh, por exemplo con F5 facer algunha selección aquí para o para o kernel que se non utilices o sistema de alimentación que si que si utilices opcións seguras eh, e algunha cousa máis o controlador que se tes algún controlador específico que necesitas cargar se o queres instalar en, desde un DVD, desde un disco duro, desde un servidor FTP, dun servidor HTTP na web, e unha morea de opcións máis. Pulsades a tecla de función e seleccionades a opción que, que, des, que queirades. Vamos alá sin máis a facer esta instalación. Como dicen, a instalación de OpenSUSE adoita ser extremadamente sinxela, inda que é o suficientemente flexible para que poidas facer moitos cambios. A idea básica é que aparecen unhas pantallas nas que te vas facendo unha selección do que queres das opcións de configuración que queiras para o teu sistema operativo e eh, ao final se presenta unha lista de todo o que seleccionache e que podes modificar nese momento ou ben podes acceder e proceder á instalación. Isto é bastante mm, sinxelo, as pantallas son sinxelas, son, non hai que ter uns coñecementos específicos de nada, agás se precisas facer eh, cousas moi concretas. O se permite adaptarse a, a instalacións moi variadas. Bueno, empeza por cargar o kernel, agora carga o, o instalador. Normalmente digo kernel e non núcleo. Bueno. Ben, aquí tendes o, o menú. Entonces hai unha sección de preparación e unha sección de instalación. Aquí irá facendo preguntas e ao final presentará un resumo de todo o que se vai a facer e despois se irá facendo todo de un se comenzará por formatear os discos que haya que formatear, instalar os paquetes que haya que instalar e facer as configuracións que necesite o sistema para arrancar unha vez este todo instalado. Vemos que as primeiras tarefas vai nas concluindo el, el sin preguntar. Entonces, primeiro detecta que hai unha que hai unha rede que pode configurar, Supoño que se non a detectase preguntaría para cargar o driver e se non podería facerse máis, ad máis adiante. E actualiza o propio instalador, inicializa os repositorios e presenta a pantalla de benvida que esta, que se o idioma fose castelán, estaría todo en castelán. Aquí temos o contrato de licencia, e idioma e teclado, vale? Entonces, vamos a darle siguiente. Si quisiéramos verlo en castellán, podríamos seleccionar español y eh, veríamos el texto en castellán. Pero bueno, nada, vamos a la licencia, pues eh, típico, esto es software libre, esto si instalas un equipo vais a tu responsabilidad, no nos sabemos nada, etcétera. Vale, aquí nos di que hay una conexión de red activa y que hay repositorios disponibles. Entonces, la pregunta es, ¿quieres usarlos? Este en este momento, no serían hasta demasiado útiles. Eh, ah, no, hay muchas, actualizaciones disponibles porque se acaba de publicar. Entonces vamos a activarlos de todos los sitios simplemente para que os haga, para ver cómo sería. Aparece esta pantalla en la que selecciona esos repositorios. Los desarrolladores pues podrían querer algunos de estos o algún usuario que se dedica a hacer pruebas y cosas así ben sea da, da propia comunidade ou, ou alguén porque lle guste e bueno, vamos a deixar os catro básicos que son os de os de actualizacións e os básicos este é o de software principal todo é software libre e aquí hai software que non é software libre e inda que o paquete poida ser código aberto, poida ser moitas cousas, pero pode haber patentes que implican aquí e etc. Hai máis paquetes para outro tipo de software privativo, en función do tipo de licencias. E nada máis. Aceptamos os 4 repositorios. E comezamos a, a instalación. Agora vai engadindo cada repositorio. Cada repositorio contén un ficheiro. Nun dos vídeos anteriores falamos da da instalación, se non me equivoco do publicado onte, falamos da instalación de software e falamos dos repositorios, pois ben, estes son os repositorios básicos. O habitual é ter polo menos 6, eh, seis, que son estes 4, o repositorio Pacman e o repositorio LevDVD CSS. O repositorio Pacman ten un montón de software que normalmente ten problemas de licencias e os dependendo do país incluso é o repositorio libdev de é un repositorio que contén basicamente o software necesario para usar vídeo DVD. Ben, o rol de sistema é o que o uso que llevas a dar á máquina deste punto de vista do software. entonces se pregunta se si vai ser un escritorio, se si vai ser un servidor. No caso de ser un escritorio, temos estas tres opcións que son ter un escritorio con plasma, con, nom, con nome ou con outro con un sistema máis básico. outra opción é ter un servidor, que poden ser un servidor normal, ou un servidor transaccional, que é un novo tipo de, de servidor, baseado nun sistema estable no que as actualizacións se fan sin afectar os paquetes que xa existían, e, bueno, unha cousa, en realidade, un tanto complexa que pode estar ben para determinados servidores que non se queiran parar eh, xa máis. Encendes a máquina e a desa encendida hasta que arde. Vale. Os usuarios domésticos e os usuarios de, de oficina, pois usaremos algunha destas tres. Eu sempre uso Plasma e OpenSUSE é unha distribución que traballa bastante ben con Plasma e que descuida un pouco máis as outras opcións, aunque tamén están bastante ben eh, representadas. Bueno, vamos a instalar un so Plasma e vemos que continúan as, as opcións. Agora estamos na sección de disco. E, bueno, pois eh, isto é unha máquina virtual. entonces hai un ficheiro duns 20 gigas que contiña outra instalación e que vamos usar como se fora un disco duro o sistema de, da, das máquinas virtuais o servidor de máquinas virtuais detecta que iso é un ficheiro para usar como disco duro e o programa de en sí da máquina virtual o detecta como disco duro co cal o software de, que estamos instalando pois nos di que hai un disco de 20 gigas ben, temos a opción de facer un seleccións que queiramos, por exemplo, que facer con particións que existan. Podemos dicirlle que as borre sempre, ou se son outras. entonces se, si tes Linux, se si tes, por exemplo, Windows, que facer coas particións que xa existan? Pois que as borre ou que non as borre que las modifique, que, que as borres solo si é necesario ou que as borres incluso si non, si non é necesario. Damos a seguinte e temos outras opcións como pode ser usar LVM, que é un sistema para manexar particións de outro tipo, diferente a, ao sistema normal, pero que en OpenSUSE non se sole usar porque usa un sistema chamado BTRFS, que eh, fai que isto sea un pouco redundante. E tamén podemos encriptar todo o disco. Marcaríamos aquí, poríamos un, contra, un contrasinal seguro e con iso cada arranque nos pediría o contrasinal para poder desencriptar o contrasinal. Vale. Ahora nos di que tipo de particións queremos. Para un disco de 20 GB o seu sería usar X4, pero bueno, vamos a usar Bitrefs porque é o sistema estándar, digamos. E como por o mismo, tamén como é tan pequeno o disco, pois tampouco que necesitamos unha partición home. Pero podríamos la podríamos pedir que a, que a cree. E aquí nos, pre, nos pide a famosa swap, que é o ficheiro de intercambio coa memoria, eh, unha partición donde o, donde o sistema vai colocando aquilo que non lle colla na memoria principal, É unha das razóns polas que antes moita xente pensaba que Linux era un quebradeiro de cabeza para instalar. Cando un chegaba a esta pregunta, pois supoñamos que tes unha máquina de 4 gigas, non? entonces vale, de canto fago a swap? Vale, de 4. Pero se si após de 4 e usas un como moito, estás desperdiciando 3. Se após de 2, estás desperdiciando 1. Se após de 6, estás desperdiciando 5. Pero como tampouco sabes canto necesitas, pois eh, na práctica era unha pregunta que, bueno, tiña a súa, tiña a súa historia. Agora, pois non é moi, moi relevante, as máquinas novas veñen con, con moita memoria, pois 8 GB, 16 GB, 32 GB, o cal unha súa pois non é tan, tan importante como antes entonces normalmente se crea unha pequena por tela aí por se un día fai falta e eh, fora tamén é algo que se pode crear o sea, non é algo que se non facemos agora xa o sistema como necesite vamos ter que tirar toda a basura ou volver a instalar non, teríamos que buscar en internet como crear unha swap e simplemente añadiríamos unha swap e eh, esa está non é unha pérdida importante e podemos dicir que faga a súa do tamaño suficiente para poder suspender a disco. Isto, suspender a disco é útil se o faz, e, eh, pero coas, cos discos SSD, por exemplo, non é nada útil. entonces aquí, pois, eh, o que cada un estime. Se o vai facer, pois o seu é polo. Se non o vai facer, pois non ten importancia. Entonces aquí nos falla esas propostas. Había tres particións, propón y e vai crear as particións máis ou menos iguais para o sitio. E simplemente basta, habría que instalarlo, xa está. Se hubiese un Windows, normalmente Elsa faría eh, a súa propia suxerencia. E, eh, en calquer caso, podemos facer a nosa adaptación digamos, concreta, non podemos reducir aquí o tamaño desta partición, por exemplo, podemos facer novas particións, eliminar particións, montalas en outro sitio, bueno, podemos facer unha morea de cousas. Vale. Tanto coa partición que nos pro, coa proposta de particionado que nos fai, como coas particións que xa existan. vamos ya a seguinte como vedes non é que este facendo preguntas que hai que facer algún curso aunque por exemplo da SWAP ten a SWAP pero as opcións que presenta por defecto son correctas entonces ante a duda faso que di el esa está reloxo e fuso horario aquí lle dis o fuso horario que corresponde a donde vives e incluso podes elegir si queres que agora se configure manualmente ou usar un servidor NTP. NTP. O servidor NTP non é máis que un servidor, a máquina servidora a que te conectas, que o único que fai é dar a hora. entonces a túa máquina, se conectas á máquina e di que hora é, e tal hora. Pois as 20, 47, 11. Que hora é? As 20, 47, 12. Que hora é? As 20, 47, 13. E así sucesivamente. Na, realmente non vai moi exactamente así, pero bueno, el vai preguntando de vez en cando, e o servidor vai dicindo ahora que Aquí damos a seguinte e nos leva a, a última parte que é as preferencias de usuario. Aquí podemos darlle un nome, clave, pois é eh, boa idea escribir a mesma clave nos dous sitios, máis que nada porque senón dá error. Se hai unha instalación existente, podemos importar aquí o usuario. Se temos un, un OpenSUSE 15.2 que o estamos reinstalando por calquer causa, ou se temos un OpenSUSE de outra versión, pois podemos seleccionalo aquí e xa está. Ou podemos non crear usuarios. Isto para oficinas onde hai máquinas en rede, tal, que poden facer distintos papéis, pode ser útil unha oficina con varios equipos, pois en función de canto sean, pode ser interesante ter unha máquina onde está todo de todos os usuarios, e o resto das máquinas o que fan é darlle servicio a esa máquina. E, e a máquina onde se conecta cada usuario, pois se conecta a todas esas máquinas para, para poder traballar. É máis eficiente, ainda que a instalación en sí é un pouco máis complexa obviamente nesa máquina, se si te vas, se si vas a usar un usuario que tes en outra máquina, pois non ten sentido crear un usuario en cada máquina. Aquí nos di que o control sinal que lle pusen aquí é moi simple, certo? O seu sería porlle unha boa contrasinal por usar sempre unha boa contrasinal. Vale, e aquí chegamos á sección de instalación onde comenzamos con resumo e a segunda parte que sería realizar a instalación en sí. Ben, a sección de arranque pois nos di o tipo de cargador de arranque que vai a encargarse de cargar o sistema operativo, neste caso OpenSUSE, pois vamos usar o grupo 2. Non temos habilitado arranque seguro, que algo do que se falaba, leva anos falando de os equipos veñen con arranque seguro. Vale, pois OpenSUSE, cando arranca o instalador, eh, cando metes o CD ou o USB ou o DVD e intentas arrancar desde aí para que cargue o instalador, xa detecta que arranque Entonces, se usamos isto, aquí aparecería Enable. Como non o estamos usando, pois o mismo para MBR. Se fose unha máquina con Trusted Boot, tampouco usaría MBR. Selección de software. Selección de software pode personalizarse. Podemos querer instalar máis cousas, outros escritorios, por exemplo, Mate, por exemplo, el XQT, el Alignment. Podemos vir aquí e asegurarnos de que de que eh, instalamos aplicacións de escritura técnica, aplicacións de manexo gráfico, servidores, linguaxes de programación, etc. E con, e sistemas de contenedores, que están agora de moda. Incluso podemos ir a detalles, eh, arrancar o que sería un instalador de software de Just, lo que falamos en un vídeo anterior. aquí incluso podrías buscar pues software, pues no sé, grita. Seleccionámoslo e, simplemente instalámoslo. Eh, Word, por ejemplo Eh, bueno, pues simplemente lle damos a aceptar. Ahora para os cambios que, que necesite facer e volverá a presentar a lista. Ben, como non usamos ningún grupo novo, tampouco nos di nada novo. En modo gráfico, porque é un, un escritorio gráfico, poder, se si un servidor, pois pues, arrancaría en texto seguramente, aunque podríamos instalar un servidor, engadir un escritorio e arrancalo en, en modo gráfico, por exemplo. Podemos facer asustes do, da configuración do sistema. Por exemplo, de, nos detecta que, que hai conectado a máquina. Ahora mismo está buscando un modem, non hai modem. non é mala idea ter todo enchufado, por exemplo, a impresora, cando faz a instalación. Non é necesario, pero non é mala idea. Aquí nos di, pois, bueno, isto realmente é unha máquina virtual, antes o que nos está dicindo aquí, pois, non é un Intel Xeon, por exemplo, non é un non temos nada disto, senón que son os drivers de, do sistema virtualizado que estamos usando. Vale, podríamos eh, modificar algún parámetro do kernel, ben, eh, podremos facer un, unhas cantas cousas, pero bueno, salvo que sea algo moi específico, non é necesario. E eh, bueno, temos o apartado de seguridade, eh, coas mitigacións da CPU, de, da CPU, isto é por mor do, de, dos fallos de seguridade que hubo últimamente cos procesadores de Intel e incluso de AMD, aunque moito menos os de AMD, pero tamén. Isto é o firewall, que será activo, e aquí o, por, o servicio SSH, que es, será deshabilitado. Eu isto, para as miñas máquinas, acostumo telo activo e habilitado, porque a mí me gusta conectarme ás miñas máquinas de forma remota para o que sea, pero eh, se tes un equipo na casa pois non ten moita utilidade incluso pode ser un problema de seguridade ter isto aberto se non lle vas facer caso nunca tampouco entonces os usuarios domésticos normalmente pois o quererán así nunha oficina seguramente si sí que queiras ter o servicio activo e nun servidor seguramente tamén porque incluso algunas máquinas seguramente sin, incluso solo te conectes así a, a máquina moitas ni siquiera tras teclado e monitor para elas é así é bueno, que usas o estas son dúas ferramentas para configurar redes Network Manager que é o sistema moderno típico de ter o icono aquí que ten sobre todo para as wifis aunque tamén sirve para cable pero é moito máis útil para as wifis e widget pois sería ao contrario un sistema máis máis típico, máis basado no tradicional pero que para un portátil, por exemplo, que leves encima que te conectes hoxe a unha rede mañán a outra pois eh, pode ser máis bastante máis molesto entonces deixamos Network Manager aunque neste caso como é unha máquina virtual daría bastante igual esa está instalar, está seguro Desde que sí, e pasamos ao paso de realizar a instalación. Quentando motores, realizando a instalación, detalles. O primeiro que fai, como dicen, é preparar os discos. Non é que teña que facer gran cousa con eles. E agora comeza a instalar paquetes. Vemos que ten que instalar uns 2300 paquetes, algún máis, dos cales uns cantos aos descarga da, do repositorio de instalación principal e de, do repositorio de actualizacións principal. Supoño que principalmente será o Abiworth ou algunha das librerías que usa o Abiworth ou algunha cousa de ou algunha cousa desas. E nada, pois isto agora vai tardar un ratiño. Aquí temos as notas de de publicación. As notas de publicación son moi útiles, non acostuma non acostumamos a lelas. E despois estamos nun foro aí, pois, ojo, que non me funciona tal ou non dou sabido como configurar tal cousa, e alguén nos saca a nota de publicación e di, pero si sao, pon aquí. Tens que facer isto, ou ben non se pode, ou ben se pode, pero solo en estes casos, ou o que sea. entonces un mes despois de estar dándolle voltas, dis, pois, pues, si todo o mundo xa sabía que que isto pois iba desta maneira. Bueno, aquí o seu e botaría un vistazo. A versión KDE4 deixa de estar mantida. Ahora todos usamos Plasma 5. Plasma 5 é o sucesor de KDE4. Podían haberlle chamado KDE5 en algún foro, en algún blog, o veredes como KDE5, pero o nome é Plasma. KDE é o nome da comunidade. Entonces, plasma, KDE plasma o como queramos. Eh, ¿Qué más? Eh. Bueno, por supuesto esto, eh, estas follas van cambiando en función de que vaya apareciendo algo que tengas que saberse. Normalmente la mayoría ya se sabe, pero puede haber algún problema que que non se haya aprobado é que cando se publica a versión, neste caso OpenSUSE 15.2, pois apareza un problema determinado, pois o añaden aquí, a esta folla, para que cando alguén vaya a instalar, pois o teña aí. É unha boa lectura, é unha boa lectura antes de facer a instalación, sobre todo. Pero bueno, comprendo que nadie faga, eu rara vez ves as publicación, as notas de publicación. Así nos vai. Pero bueno, para un equipo doméstico realmente é moi raro que necesite saber algo do que pon aí. Non é moi habitual. Hai algunhas cousiñas que nos afectan a usuarios que levamos un moitos anos e que antes había unha ferramenta, agora non se usa esa ferramenta, usase outra, eh, que se deixa de manter un software, como dixen antes, por exemplo, KDE4, pues, pode, hai programas por aí de, baseados en KDE4, entonces ti podes ter instalado un e podes querer seguir usando, e aí che di que vai ser que que non, que eles non che van dar soporte a iso. Que se, que ti consigas o paquete o instales a túa conta, pois é teu rollo, pero que eles non saben nada. Despois, se falas, non, se falla, non, che, non lles preguntes a eles. E nada máis, pois isto vai levar un ratiño. As estimacións horarias, pois normalmente son un pouco así. Casi está ben máis para saber que está facendo algo que que para fiarse moito de que leve exactamente esa cantidade de tempo. Normalmente unha instalación nun equipo, nun portátil, nun equipo de escritorio ou algo así, non deberá chegar a media hora. E aquí nos di, por exemplo, que vai levar 56 minutos. Bueno, estes paquetes pequenos son tan pequenos que leva que leva máis tempo instalalos que é como se fosen se fosen máis grandes y levaría o mismo. Pero bueno, vamos a deixar que se instale. Malo é que durante a instalación tampouco teño moito que que contarvos. Entonces, se si vos parece ben, vou a pausar a, a grabación e deixar que, que continue pois, polo menos 10 minutiños ben e despois eh, miramos a ver que que pasa polo menos cando falten como moito 50 porque xa digo que non é unha instalación moi sinxela non ten non hai moito que comentar dela entonces vamos a parar a grabación e despois seguimos Ola de novo. Ao final, eh, o que iba a ser un rato, ao final complicouse, ele eh, requeriu máis tempo do, do previsto, así que eh, se isto para o día seguinte hoxe, non vos extrañe que despois pesades unha, unha data rara. Bueno, afortunadamente as máquinas virtuais podelas pausar donde non donde queiras e executalas despois. Así que sigamos con, con isto, vemos que esa avanzou un bo número de paquetes. E, eh, bueno, comentar a diferencia de da instalación con a diferencia da instalación con SUSE a instalación con SUSE Linux Enterprise vense esa versión desktop ou server en realidade son a mesma o mesmo instalador. A diferencia é que che pregunta eh, por o contrato que teña suscrito con, con SUSE. E se tes suscrito un contrato, eh, pides unha, unha especie de clave que che dan, añades e cando añades che ofrece unha serie de repositorios específicos deles en función do contrato tamén que hayas contratado. Hay algunos repositorios que solo aplican para un tipo de usuarios, otros que aplican para outros. E eh, despois hai un, hai un bo número deles que son para, para todos. Entonces, ti elise se si queres, por exemplo, instalar os paquetes de, de desenvolvemento, por si queres instalar un programa que teñas que compilar, algo que hayas encargado a outra empresa que che desenrole ou que sea. Outra diferencia é que cando vimos os roles da máquina, aquí só vimos roles texto que roles server en SUSE Linux Enterprise hai, hai máis roles en función tamén dos produtos que les ofrecen, por suposto e que teñen que estar relacionados co contrato que haya suscrito por exemplo, se si queres o produto que teñen para SAP pois tens que suscribir o, o produto para SAP e meter a, a, a, o código que che den para para suscribirte a, ao sistema SAP O sistema SAP é un, é un open source especialmente preparado para, para usar co ERP SAP. E ben, o resto é máis ou menos semellante. Pode cambiar gráficamente algunha pantalla, pero en xeral os pasos son máis ou menos os mesmos. En realidade son pasos bastante comuns a calqueira distribución, e calquera, incluso calquer sistema operativo calquer sistema operativo tens que ter un usuario que vai a usar o sistema, en calquer sistema operativo che pregunta o idioma, che pregunta os, como vas a configurar ahora. Esas partes o, é bastante común a calquer instalación. Si vas a usar unha partición, si vas a usar varias, iso tamén é común. Non é habitual que un sistema se instale sin preguntar. Solo que Eh, claro, basta con decir aceptar. Pinchas en aceptar y sigues. Pero en será lo paso o, o mesmo. E nada, vemos que quedan 300 paquetes. Os está instalando xa, non os está descargando. Isto é o paso final. te falamos das, das notas de publicación, pois esta é unha documentación interesante porque te permite ver algo de documentación de como se fai a instalación máis alá do que eu aquí describo que non ten moita maior cousa pois si que che fai unha pequena descripción de alguna cousiña que poides que poida ser interesante sempre animo a xente a que vexan as documentacións aunque sei que é tedioso abrir un fichero, lelo é un rollo na, ninguén queremos facer ese tipo de cousas sempre queremos chegar a embarcar como decimos tradicionalmente e non hai moito que facer con esa costume que temos todos, incluído eu seu é ver, aprender, saber o que estás facendo, porque a informática en sí se vende como unha ferramenta de usar el listo por calquera e sin ningún coñecemento, pero realmente antes ou despois ou sabes unhas cantas cousas ou lle pagas a alguén porque a sepa por ti. Entonces, bueno, sí, queres ter ningunha ningún coñecemento de como se instala un sistema operativo, pois buscas algún servicio técnico, algunha tenda que cho, que cho faga. Pero bueno, como, como ves non, non ten gran cousa. Aquí non non se trata de configurar unha rede complexa nunha oficina que sí que pode requerir máis e iso debería facelo un especialista porque hai que aí sí que hai que saber cousas isto é un equipo presumiblemente que se conecta á rede portátil que mercas en unha tenda ou en MediaMark ou por Amazon ou como sea que é un portátil da igual que teña sistema operativo ou non vas a instalar un sistema operativo diferente por exemplo OpenSUSE ou por exemplo unha versión diferente de Windows ou por exemplo outras distribucións de Linux o que sexa entonces colles, descargas a imaxe en ISO a, a, a, a queimas nun, nun pendrive e xa está arrancas casi todas os sistemas operativos e distribucións teñen unha morea de documentación de como facelo, de dos pasos básicos para facer isto. E o propósito deste vídeo non é ensinar a facelo, sino amosalo. Simplemente, de que alguén colla e vesa como se fai. Que non é que non é que che que o describan e pareza fácil, sino que realmente o é. Ya estamos acabando, 86 paquetes. Con 178 megas. Este paso, cando xa pasaron uns meses desta publicación, sí que pode ser un poquinho máis largo, porque aquí estes paquetes, aquí poder, seguramente dentro de seis meses haya un bofato deles, e aí estarás as pensas do, da velocidade de descarga. Pero bueno, o sea, hai por aí conexións por 4 pesos que che ofrecen velocidades de descarga que casi iría máis rápido descargalo de internet que descargalo de un, de un USB. Aí hai velocidades de descarga que podes contratar que son unha barbaridade ¿eh? Bueno, aquí vai yo o LibreOffice Galego que o descarga do repositorio principal a librería de AbiWords que lle dixemos que instalase a que o está instalando ahora dixemos instálame a todo o que me propós e instálame tamén o AbiWords. e aí o instalou e agora vai realizar a posinstalación a posinstalación eh, Antes facíase eh, despois de reiniciar. Había un paso que era pois, instalación propiamente dito. Entonces se instalaba isto. Facía a primeira parte do que está facendo agora, que é instalar o cargador de arranque. E, unha vez que tiña iso feito, se reiniciaba. E, en canto iniciaba, pois volvía a cargarse o instalador na segunda parte da instalación, por chamar, por dicirlo así e iba configurando os distintos aspectos do sistema, ahora decidiron que é mellor facelo antes. Entonces, inda que vesas que non está facendo gran cousa, ves que está aquí que está ocupado, ves o cursor do ratón que está, está ocupado, entonces o que fai é preparar os pasos da posinstalación e facelos de unha vez. Entonces, cando se reinicie, se reiniciará co sistema xa completamente instalado. Non haberá eses dous pasos. A verdade é unha decisión dos, dos que manteñen o sistema de instalación. Tiveron certo debate sobre se facelo así, se non facelo así, e decidiron que era unha boa idea pero non é que sea unha diferencia sustancial. Antes facíase así, agora faise desta outra maneira, en calquer caso, logo, da post, logo desta post, post instalación faremos de todas formas un reinicio, reiniciarás o sistema, co cal a diferencia pois non é moita. Entonces agora vemos que está facendo diversos diversas cousas, copiando os ficheiros, movendos, creando o caché do enlazador, bueno. Este é como fai basicamente a, a posinstalación. Aquí vemos, por exemplo, que estamos configurando o, firewall que nos ofrecía no, no resumo, na, no apartado de seguridade, vamos a activar o lumes, a de base. Aquí está. Aquí o servidor NTP. Dixemos, yeah, ponme un servidor NTP, gracias. Eh, aquí nos pongo servidor NTP. A configuración de hardware, a configuración de usuarios. Aquí estará, supongo que estará definiendo los servicios que van a activarse co sistema gráfico, co sistema plasma. Aquí é eh, o paso que, que mencionaba antes, instalador do cargador de arranque. eh, como vedes o sistema vai se reiniciar así que deixamos que se reinicie vámonos por a toda a pantalla vamos a deixar aquí que se arranque deste o disco duro e efectivamente temos o noso sistema xa instalado entonces ahora máquina virtual tenía que decirle que me desenchufe o a imagen de DVD que usei para a instalación emula como se estivese conectada como se fose un USB ou un DVD pero como realmente non está conectada é un fichero entonces teño que dicirlle que non que esa no me fai falta para que cando arranque non me non faga ese paso previo de cargar primeiro instalador e despois aquí, arrancar o disco duro. E nada, a primeira, a primeira vez pode tardar un pelín. Aí vemos como cargo o escritorio. Usando unha bombilla que se, que se alumea. Unha idea brillante. as versións comunitarias de Linux teñen estas cousas dependendo do sistema de, de dependendo do senso do humor da, do grupo que faga unha cousa pois a veces te topas cousas como esta e nada, aquí temos o noso sistema como unha máquina virtual faltaría faltaría configurar o sistema gráfico para que teña unha resolución un poquinho mellor aí está aí vimos que nos unha que nos pon unha notificación de que xa ten unha actualización alguén se queixou de que tiña un problema con LVM pois, co sistema de volumen lóxico e xa temos a actualización un día despois da publicación. Que a actualización se evou. Iso quer dicir que alguén se percatou e que o problema tuvo solución fácil. E nada máis, aquí vemos a instalación estándar co, co menú estándar de plasma, a suite ofimática, ahí. cliente de correo, de direccións, agenda. así. Ah, Todas as aplicacións, oficina, AviWorth. O sea, aquí dicen que instalase, vamos a executar. Si un pobriño, para que instalamos. Este é o un procesador de texto sin, sin selo, sin máis, E eh, nada máis. Espero que o vídeo sexa interesante e que sea de, de certa utilidade. Tampouco tampouco unha instalación complexa que, que alguén poida usar para documentar pois como podo facer unha instalación con tres discos de non sei que tipo, cinco, cinco discos de rede. Isto é unha instalación básica simplemente para ver como se fai e que eh, que non traba, que non é algo complexo. Simplemente arrancas e unha vez que arrancas eh, prácticamente darlle a aceptar. Queres que este particionado? Sí, sí, sí, sí. Queres este software? Sí, sí, sí, sí, sí. Queres este cargador de arranque? Sí, sí, sí, sí. E máis. E que logo